よさこい大ビリンと申します今年も笹原祭りのこのステージで踊れること嬉しく思いますよろしければ会場の皆様と一緒に盛り上がれたら嬉しいかなと思います5000円手拍子よろしくお願いします美しき桜の花に思いを込めて笑顔の前に 花火さん。オビリーブ構え

祭りに汗を流し続けて仲間が最高止めるな躍動今この時を全力で桜の 南越谷一番の踊りだ早くせーやっとやっと

とうございましたよさこい大利の皆さんありがとうございました今一度大きな拍手をどうもありがとうさあ続いては神奈川県からやってきてくださいましたご紹介したいと思います相模ラムマルの皆さんです大きな拍手でお迎えくださいではご紹介をします 毎年秋に開催されます相模原よさこい乱舞のオフィシャルチームです2018年のテーマは相模原の民話「エルデ姫」えー、伝説に乗せた一途な愛大好き